始めさせていただきます。え私の、えー、今日の資料はこちらに、えー、見ていただきながら話を進めたいと思いますし、皆さんお手元に資料がすでにあの配られていると思いますので、それをご覧いただきながら聞いてください。えー、今日は原子力がこれまで進めて原子力をこれまで進めてきた行政に対して、えー、一言私は申したいことがあるということでここに伺っています。あ、そうか、こちらな。えー まず私自身は、え原子力に夢を持ってあありがとうございます、えー、原子力に夢を抱いて原子核工学科というところに入った人間です、えー、なぜそんなことになったかというと原子力こそ未来のエネルギー源だと思ったからです、えー、無尽蔵にあると石油や石炭は枯渇してしまうから将来は原子力だということを信じてこの場に足を踏み入れた人間ですただし、 えー、入ってみて調べてみ見たところ原子力というのは大変貧弱な資源だということに気がつきました、今これからこのスライドに再生不能エネルギー資源というものの量を順番に書いていこうと思います、えまず一番多い資源は石炭です、えー大変膨大に地球上にあるということが分かっていますただし今書いた四角は究極埋蔵量です、 え実際に経済的に掘れると分かっているのは確認埋蔵量と言われているものなわけですが、えこの青い部分だけだということになっていますではこの資格が一体どのくらいのことを意味しているかというと右の上に、え今小さな資格を書きましたがこれは世界が1年ごとに使っているエネルギーの総量ですということは 石油の現在の確認埋蔵量だけで言っても、まあ、数十あそうです、ね、数字で書きますとこんなことになりますが、えー、60年、70年はあるし究極埋蔵量が全て使えるとすれば800年近くはあるというほど石炭はたくさんあるということが分かっています、えー、その次に天然ガスもあることが分かっている石油もあるそしてオイルシェール、タールサンドといっている現在はあまり使ってない資源もあるということがすでに分かっている わけです。えー、そして私自身は、こういう化石燃料と呼ばれているものが、いずれ枯渇してしまうから原子力だと思ったわけですが、原子力の資源であるウランは、実はこれしかないのです。石油に比べても数分の1、石炭に比べれば比べれば数十分の1しかないという大変貧弱な資源であったわけです。ただ、私がこれを言うと、原子力を進めてきた 行政サイドの方々は、いや、それはちょっと違うんだと。そこに書いたのは、核分裂性のウランの資源量だけを書いたろうと。実は自分たちが原子力で使おうと思っているのは、核分裂性のウランではなくて、プルトニウムなんだと。いうわけですえつまり非核分裂性のウランをプルトニウムに変換して使うからエネルギーとして意味があることになるということを言っているわけです。 どういうことかというとこういうことです。まずウランを掘ってくるということはどんな意味でも必要です。えー、それを濃縮とか加工とという作業を行って原子力発電所で燃やすと。これが現在やっていることなわけです。しかしこれをいくらやったところで今聞いていただいたように原子力はエネルギー資源にならないのです。そこで原子力を推進している人たちは実はこんなことではないと言っているわけですね。 えー、ウランはもちろん掘ってくるわけですけれどもあるところからプルトニウムというものにして高速増殖炉という特殊な原子炉を作って、えー、プルトニウムをどんどん増殖していくと。それを再処理とかしながらぐるぐる核燃料サイクルで回しながらエネルギー源にするんだといったわけですね。で最後は高レベル放射性廃物という大変厄介なゴミが出てきますのでそれをいつか処分しなければいけないという仕事を描いた わけです。ただ、プルトニウムという物質は地球上には一滴もありませんので、えー、仕方ないので、現在の原子力発電所から出てくるプルトニウムというのを再処理して、高速増殖炉を中心とする核燃料サイクルに引き渡すという、こういう構想を練ったわけです。しかし、この構想の一番中心は高速増殖炉にあるわけですが、この高速増殖炉は実はできないのです。 日本の高速増殖炉計画がどのように計画されて破綻にしていったかということを今からこの図に示そうと思います、えー、横軸は1960から2010まで書いてありますが西暦です、えー、何をこれから書くかというと原子力開発利用長期計画 というものができた年度を横軸にしようと思います。縦軸の方は1980から2060まで数字が書いてありますが、これはそれぞれの原子力開発利用長期計画で高速増殖炉がいつ実用化できるかというふうに考えたかという、その見通しの年度を書きます。え原子力開発利用長期計画で一番初めに高速増殖炉に触れられたのは第3回の長期計画1968年 でした。その時の長期計画では、高速増殖炉は1980年代の全般に実用化すると書いてあります。ところがしばらくしましたら、それは難しいということになりまして、えー、次の原子力開発利用長期計画では1990年前後にならないと実用化できないというふうに書き換えました。それもまたできなくて、5年経って改定された時には、高速増殖炉は2000年前後に実用化すると 書き換えたわけです。ところがこれもできませんでした。次の改定では2010年に実用化すると書きました。これもできませんでした。次は2020年代に、えー、もう実用化ではありません。技術体系を確立したいというような目標に変わりました。ところがこれもできませんでした。え次には2030年に技術体系を確立したいということになった。では次の 長期計画でどうなったかというと実は2000年に長期計画の改定があったのですがとうとうこの時には年度を示すこともできなくなりました、えー、私は仕方ないのでここにバッテンをつけました、えー、そしてまた5年後に長期計画が改定されまして今度は原子力政策大綱というような大行な名前に改定されましたがその改定では2050年に1期目の高速増殖炉をとにかく作りたいと いう計画になってきたわけです。皆さんこの図をどのようにご覧になるでしょうか私はここに一本の線を引きましたどんどんどんどん目標が逃げていくということを分かっていただけると思います、えー、横軸はこれ横軸も縦軸も1マスが10年でこの線は何を示しているかというと10年経つと目標が20年先に逃げるということなのです 10年経って目標が10年先に逃げたら絶対にたどり着けません。それ以上にひどくて10年経つと20年先に目標が逃げているわけですから、永遠にこんなものにはたどり着けないということを分からなければいけないと私は思います。えところが、こういう長期計画を作ってきた原子力委員会というところ、あるいはそれを支えてきた行政は、一切責任を取らないということで今日まで来ているわけです。日本は文殊という 高速増殖炉の原型炉だけでも、すでに1兆円以上の金を捨ててしまいました。現在の裁判制度でいうと、1億円の詐欺をすると1年実刑になるんだそうです。では、1兆円の詐欺をしたら何年の実刑を食らわなければいけないでしょうか。1万年です。原子力委員会、原子力安全委員会、あるいは経産省、通産省等々、行政に関わった 人の中で文殊に責任のある人は一体何人いるのか私はよく知りませんでも仮に100人だとすれば一人一人100年間実刑を処さなければいけないというそれほどのことをやってきて結局誰もいまだに何の責任も取らないままいるというそういうことになっているわけです、え原子力の場というのは大変異常な世界だと私には思えます